Bueno, nosotras teníamos, como tothom, el problema de, la amenaza del Covid. Eh, la previsión era que si entraba la presó era, iba a ser un gran drama, no? una mica el símil que va a pasar en las residencias de Chengran. Y una de las medidas que van a es es la restricción total no? del personal que andaba a presons. Eh, només al podían personal eh, imprescindible, el, eh, las internas no podían hacer a tipo las internas y entre las cosas que van van restringir va ser las visitas familiares, están las que vienen de comunicación oral, no? que son aquellas que se van a través de cristal, con las de la comunicación íntima, que van a ser las primeras que se van a prohibir. y, eh, bueno, de buscar una solución, no? de buscar una para que la gente pueda comunicar. y van van comenzar a aparecer cosas que para nosotros son muy interesantes, como lo que ha pasar, como presente y como futuro. ¿no? Y es más útil resolver el, tema del, de la conectividad y de entrenar, de alguna manera, el, personal que tenía más presencia para que pudiese hacer la tasca que está eh, trabajar, ¿no? Sí, bueno, va a ser interesante porque, bueno, vamos a usar en práctica el Jitsi. Pero bueno, cosa sorpresa nuestra va a ser adonarnos de que era muy fácil resolver un tema que había de estar resuelto a de temps, ¿no? Porque no només servía en, aquel momento a la gente que no podía comunicar porque por imperativo de, confinamiento y del estado de alarma se había interrumpido la comunicación de la familia, sino que había mucha molta que no comunicaba a la familia desde de que es molta gente extranjera y las las entre las cosas que va ser como muy y y las y y las que trabajan en la lo contaban contaban en, no? era eh, trobar que esta realidad, no? que era como invisible para nosotras. No? I también també ens va qüestionar molt el, la manera com treballem. de aquí, van a elaborar un proyecto no? que es el proyecto de, que diem possibilitats y usos de las videoconferencias de presons, que decían bueno, ahora arribemos a la nueva normalidad, pero la nueva normalidad para nosotras es una nueva normalidad relativa como per tothom.